mu doon euh, initial inici leçon initiale yi desoon na comment importer une vidéo léegi ñu dem parce que ñu ñëw ci benn question bi nga xam si suñu Ousseynou moo ñu suñu Ousseynou moo ñu ko laaj mooy par exemple bu bindee bu bindee ba pare eh, nan lay changer couleur yi waaw suñu Ousseynou mu ñëw ci boo bindee ba pare nan ngay changer couleur yi question yi tamit da ci am importance pour mu mën la répondre waaw contrôle i bi bu au lieu que ma def euh, contrôle i bi au lieu que ma def mooy ñëw fichier maanaam bu ma defee contrôle i bi moom mooy raccourci bi waaw léegi nag mu def sama sama séquence séquence bi nga xam si ci lay liggéeyee mooy time moom la ñuy wax timeline après daan la ci gën a ñëw mooy inter ci interface bi ba léegi la fii contrôle N contrôle N moo nekk nii sama est-ce est-ce que ma conserver taille bi ma ma conserver réglage bi ma bi bi existe ci kii bi nii wala ma modifier ko comme taille bi ma vidéo bi ma yor bu ma neexee dana non damay conserver taille bi ma yor ma xool ba xam gis nga bu ma conserver taille bi ma 10 80 léegi sama vidéo bi parce que 720 la moo tax mu nekk mu tuuti nii mais fii daf may permettre ma cliquer droite bi ma cliquer droite fii damaa war a def au lieu que dama koy yokk damay def ajuster bu ma ajusté rek gis nga taay bi day day day day ñëwaat ma ñëwaat ci kii bi bu ma cliquer droite ci vidéo bi ajuster la taille de l'image parce que 10 80 laa ko def moo tax te vidéo bi 720 la woon léegi par exemple mu ñëw bind Serigne Ousseynou Serigne Ousseynou moom laaj waaw bu mu bindee du taay bi def mu bind salaamaaleykum salaamaaleykum bi mi ngi nii waaw gis nga mooy diggante bi fii ba fii bi ma ko nee bu fekkee bu fekkee dama ko bëgg a taaw mu to- topp vidéo bi kese bu ma rombee day day romb vidéo bi mais bu fekkee dama bëgg a kii bi waaw ma def nii wala ma changé texte bi mu bind ko def Mbàkke Mbóoj majuscule Mbàkke Mbóoj su ñu seen yaa ngi gis ah fii ba léegi diggante bi kese la la la la la ma jox mais dama koy bu ma neexee dama koy yokk ci vidéo bi yëpp mais fii gis nga timeline bi fii tamit war naa ci ñëw fii vidéo 1 vidéo 2 vidéo 3 par exemple timeline bi fii bu fekkee tamit damaa bëgg vidéo bi nekk ci kaw benn euh, suñu Ousseynou bu fekkee dama vidéo bi damaa bëgg nekk mu nekk ci kaw benn euh, benn calque fii laay ñëw ma ñëw outil rectangle outil rectangle après ma def nii waaw gis nga mais fii boo xoolee fii adab yu bees yi boo cliquer fii ma cliquer fii ci ci ci sama kii gis nga euh, parce que kii bi mu bi mu jëkk créé moo tax mu def ci kaw léegi xoolal fi mu ñëwee fii option option kon euh, Ousseynou Ousseynou bu fekkee da ngaa yor euh, adab 2020 2021 man fii laa koy jaar gis nga forme bi moo nekk nii mooy calcul bi nekk nii ci kaw Mbacke Mbodj mu nekk ci bu ma neexee dama ko wàccee fii ci suuf parce que bu ma ko ci suuf Mbacke Mbodj bi nekk ci kaw waaw gis nga fii mu ngi nii dama ci cliquer ci kaw xëcc mu nekk ci kaw bu nekkee ci kaw mooy kii gis nga léegi forme bi nii léegi fii Adobe Adobe bi léegi dalay permettre nga mën ci ja travailler comme Photoshop comme After Effects gis nga bu ma neexee ma yokk kii bi nii fii tamit laa changé couleur yi gis nga fii forme bi moo nekk nii tur bi Mbacke Mouride moo nekk nii couleur forme bi moo nekk nii euh, suñu Ousseynou mu neexee ma changé couleur bi def ko bu xonq gis nga mu xonq fii bu fekkee damaa bëgg mu def cadran ma def couleur plus couleur ma yokkaat fii gis nga gis nga moo yokkee fii mu couleur bi mu am am am kii gis nga suñu Ousseynou gis nga waaw mais fii Mbacke Mouride ba léegi mi ngi nii yaa doon wax couleur Mbacke Mouride bi waaw couleur baa ngi nii mbàkk tur baa ngi nii écriture baa ngi nii léegi fii mooy police yi police yaa ngi nii pour changer ko après tamit police tamit lu am solo la daana la ñëw ci police ñu bari xamuñu la police di jariñ am na njariñ trop trop trop trop trop te ñu bari xamuñu ko waaw léegi gis nga bu ma changé changé changé texte bi gis nga mais ba moom suñu suñu dafa ma laaj nan la ñuy changé couleur bi gis nga bu ma cliqué fii gis nga kii bi nii bu ma tegee nii bu ma xëccee gis nga taille bi mu kii bi couleur baa ngi nii gis nga fond bi moo nekk nii fond couleur bi moo nekk nii contour bi moo nekk nii arrière plan bi moo nekk nii ombre bu fekkee da nga bëgg mu nekk ombre moo nekk nii léegi ma cliquer fii par exemple bu ma neexee ma def bleu suñu Ousseynou gis nga bleu bu nekk dama bëgg mu mu changer def ko rouge moitié rouge du feeñ ma def ko verte def ok mu verte sëñ Elise ngi sama cliquati fii parce que daf may ba léegi daf may permettre ma def nii ba léegi lii tamit ay code la bu fekkee damaa def benn couleur mu bëgg code yi continuer fii laay couleur code bi laay continuer laay copier teg ko teg ko ak quelque part pour sama couleur du changer léegi man blanc laa ko soxla ma def ko nii blanc comme sëñ Elise dafa ne bu blanc bi la bëgg a changer bu toujours boo ñëwee fii ci option effet nga cliquer fii ci couleur bi andi ko xëcc ko ba ci blanc nga def ok mu blanc sëñ Elise gis nga léegi ba léegi curseur bi nii daf may permettre mu mën a changer gis nga bu fekkee damaa bëgg a wàccee vidéo bi gis nga mu xëcc bu ma tegee xëcc mu wàcc bu fekkee damaa bëgg a wàccee photo écriture bi mu wàcc gis nga sëñ Ousseynou bu fekkee ba léegi fii daf may permettre fii laa koy wàññi image yi fii laa koy wàññee gis nga gis nga bu ma neexee wàññi bu ma neexee yokk sëñ Ousseynou waaw gis nga après dinaa la wan dinaa leen wan ni ñu koy animé gis nga sëñ Ousseynou gis nga fii bu fekkee dama bët bi moo nekk nii waaw bëtu texte bi moo nekk nii mbàkk mboj bët bu ma ko dindee dara dañ fa bu ma ko dugalaatee mu ñëw waaw léegi mu des kii bi ni kii bi moo nekk nii forme bi moo nekk ni bët baa ngi nii bu ma ko dindee mu dem bu ma ko dugalee mu dem forme bi fi nga koy créer forme fi nga koy créer waaw je crois je crois leer na forme bi ma ko créé ba pare fii daf may permettre fii forme gis nga bu ma ubbee forme bi daf may permettre apparence bi ni ma permettre ma yokk fi ne ma neexoon ma yokk ombre ma def ombre ma neexee sax ma yokk couleur ma yokkaat beneen kii gis nga xanaa ma defaat bleu blanc rouge fii gis nga mu joxaan beneen kii bu fekkee ma yokkaatee fii gis nga exemple laa leen jox rek police bi mu neexee ma def ko bolt gis nga waaw dama ci bokk ma sectionné ko ba pare def ko bolt gis nga sañoo seen mi ngi nii léegi ma ñëwaat ko sur curseur bi daf may permettre ma demaat fii ci kii bi ci ci taay bi ci apparence apparence sa couleur baa ngi nii fond baa ngi nii ma changé ko def ko couleur bu fekkee dama bëgg def couleur rouge couleur rouge baa ngi nii sañoo seen yaakaar naa leer na fii daal kii bi fekkoon damaa bëgg mu dem ci kaw mu ne suñu Ousseynou bu ma tegaatee fii yokkaat tuuti def ko 2 3 gis nga suñu Ousseynou gis nga je crois ni lii leer na bu bëggee changer couleur ma changer couleur bi def ko bleu je crois leer na je crois ci option effet bi laay dem bu ma tegee ci kaw vidéo bi affaire bi sama texte après sama forme nii bu fekkee damaa bëggoon fond ma wan leen ni tey fond bi après fond bi dinaa leen wan ni ñu koy animé ba ni ma bëgg mu mel ko mu mu mu mel ko jaajëf jàpp naa ni vidéo bi sëñ Ousseynou comprendre nga réponse yi après bu fekkee amaan ngi keneen am na yeneen laaj rek dooy leçon yi day gën a yomb mais ba léegi ñu ngi ci wi leçon numéro un mais benn question la boo xam si dañ ko doon tontu ci nan la ñuy bindee ci kaw texte ak bindee ci kaw texte nan laay changé couleur bi après daa ñëw ci kam nu koy animé ak lépp nu koy kii nu mu nu muy demee jërë ngeen jëf.